Eh, mi chiamo Sara e sono italiana. E io sono arrivata al campo qui in Giordania quasi per caso perché cercavo un'attività di volontariato e invece sono stata completamente sorpresa. E il campo è stata un'esperienza bellissima che mi ha insegnato tanto sulle diverse culture, su un mondo che non, non mi potevo aspettare. E, Certo, ci sono stati alcuni <laughs> momenti di convivenza che possono sembrare difficili, ma è, sta anche in quello, il, secondo me, il costruire la pace. Quando riesci a vivere con persone che hanno culture diverse, religioni diverse, anche idee diverse, tutti insieme e a divertirti, e, allora quello vuol dire, secondo me, che riesci a creare la pace, che la pace è possibile dovunque molti dei miei amici sono partiti ed erano giordani, spagnoli o anche italiani, ma che so che non rivedrò e mi mancheranno tanto. A volte pensavi come, come è possibile che i rifugiati possano vivere un anno o due nelle stesse condizioni, anche con meno di quello che avevamo noi. E secondo me è stato utile per, per farci anche un po' realizzare, anche se forse non potremo mai capire eh, la loro esperienza.